युग में नव क्रांति की जलती मशाल है ये दिल का है दिल वाला और हिम्मत विशाल है ये नव युग में नव क्रांति की जलती मशाल है ये दिल का है दिल वाला और हिम्मत विशाल है ये है गरीब का संबल मजबूरों की ढाल है ये भाई सखा बेटा सबका रखता ख्याल है ये